следовал на восток, мимо автовокзала. Нужны свободные экипажи. Что у вас на эту машину? Объект серебристая сука. Да, сейчас проверим. 36. сообщение района. Передаю вызов на пост 2. Следователь 1. Стою в 10.43 между вами указанным квадратом. Ждем указаний. Разрешено прекратить. Нарушитель Всем перейти на канал 3. Лайт. Отступление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Всем экипажам. Уточнить координаты. Подробности на экранах. 10-4, диспетчер, я Чарли 3. Нужна поддержка с воздуха. Район слишком велик. Когда объект видели в последний раз, он ехал на юг, через Бикон Пойнт. Разрешаю выставить отсюда. Отбой, вы нашли, повторяю, нашли. Так, охраняем, прием. Атака наш код 6. ДТП с участием нарушителя. Это 22. Я объект переверт. Немедленно подъем. местом ДТП. Приближай к нему.